今近くにおりません。ピッという発信音の後にお名前、電話番号と要件をお話しください。始めようぜ。 せアイザン一瞬で終わらせてやるそうかそれは残念だったな 全力で行くぜ 私が直すんだから さっさと始めようぜ もんじゃねえ始めようぜ。 死ぬ気にはなれねえんだ awesome. まだまだこんなもんじゃねえ